addressed. Personally, I'm a bit worried when you look at the entire challenge, hmm, how we are supposed to defend ourselves. It is, uh, it is really an advanced step that we need to take. We cannot just, you know, rise from nowhere and we stabilize way. It is a very unstable situation, and if you look at it, all the dynamics around it, I should tell you that I have to be worried, and very worried indeed. No, actually, you, you shouldn't just get worried. No, <laughs> that is that, that should not be the problem, do not be worried. The, horrible, the, the, the best solution you can ever have is simple. Prepare yourself to the best. Have it well documented. We're going to present our faces there. But the most important thing is that what are you going to talk about? If it comes to defending yourself, if they bring out a certain issues, yes, you have to remain silent until the, the lawyers have said something. But you realize some of these lawyers misled several people. So that simply means that misery might, might bring us to trouble. So you must also have a second thought, a first and second thought, that if these lawyers tell you that let us respond respond to this this way, you should also have a narrative within you, a logical within you, a, a, a, a logical di direct within to you. The key. So you can really come up with something very productive. No, I get you very well. I got bano bade bali <laughs> omusajjo muwala bakayanira kubaluya bagala anti omusajjo omuwalabu hmm. yagenda n'ateesa munne emitayimbwa nakomaoki kima namugamba kyemmese zakikekese naye namuteesa ensawo za esiminti hmm. nakomawo zikima oliye yagamba nti emitayimbwa emmese zagikekese nakoma namugamba nti wa esiminti wangaaliwa tempungu yamusitudde hmm. namugale kakulimba nawe kunfuula fala teri mpungu esulansa we yasemi nti eyakkira ataano namugamba naye gwe wewuunya nnyo mu nsi omuli emmese zikekete emitayimbwa okubeeramu empungu esula seminti mhm. okyewuunya abo bali mu uganda namuloboozi mugamanyi balina omusango gwokukusa oganisi okutta abantu we babajja mu oganisi these are prominent Ugandans okuvanga enaku z'omwezi munaana bali mu sere nabawoleza ku zoom kuba babasaba millions a dollar aga nebabagamba nali simanyi n'abazungu bali enguzi nebabagamba kati katubabale nti muli ku beiru olwokuba tugambe nti ne covid ganogano ga investigators tugenda babula <laughs> e kakati obanga mu uganda mulimu abo nga tewali lupapula na lumu lwali lwawandiseeko omwana ono gwe bakwatire nakulabye nga atta abawala babookya essimu gye bamusanga nayo yali ya kesi kliniki bakwata aba kesi kliniki bakwata akola ku pulatifoomu yange ebisingawonebifkubazenkwatavidionebamuta nebagenda mumanija nebakuba mudokita wa kesi kliniki they die very to fulfill my patient's wish wake tano new profession kakati ensibu eh, eberi mwebyo eh, neewunya bwetutambula n'amajambi yate tuli balalu bwetutambula n'embazi tetuli balalu hmm. bwetutambula nasidizi mutuyita balalu n'ebirala byetutasobola kwogera eh, ensanafu etambula egaludde fensi yammwe twagitegeera yafa akulo akulo kyeyakolera eggwanga lino oba pulezidenti kitawe wakulo yamukolera ki tetumanyi kuba teri nsi ebeeramu crimesomukazi naye gwetiwekuba mukifuba mukazi gwe nogamba kanveewo ekyomukisa omulungi tambale nti kakati bano ffe betasobola kukwatako betasobola hey, external forces yaba kutte kati external forces zizi tuyambie hey. kwa ziba tukwa yes. kati external forces ziba tukwa hey. e, e, e chuka e, tuchubarangi hey. ni msebeni ya eh, bagenze yuku wikini ya mare soru leto kwa zabu tunudu mabeka kutesa ya bufumu de nabula bibu gamba mburi kutesa katika nitu muwabiri ya wagundi ya mfuga oba president msebeni yaba wade externally hey, yaba wade aha kati yes. chito gezanti ya tukole anti internally tulikuchi neyo olaba nti tewali mawulire bakwata bilioni kumi nebaziwa amawulire watawe nze tebwampa nemuleka enkalabi nemuleka enkalabi bakamba kati omanyi obusajja obwo nti busiru omanyi nti obusajja obwo busiru bwagambye pulezidenti nze nakitegeera yansasula miliyoni yange lukaaga nakwata ne biliyoni taano nazibawa nebazikwata kati mbutuzireeta nedda Museko kwa kaunti. Museko kwa kaunti. Ale conditionally. Eye eh, sisi tunajazi sesema. Ni kuku tujoga. Tuweza kujoga mwana wa amu naze kukolea. Nomini ya kumutwe na mwinyara kona. Nomini ya kumutwe na mwinyara kona. Mutu itaba siru nyu. Banyafu yabote banyiga. Katude wa ntamali. Watu kamba President Museveni ya wamba sente. Eye eh, si yazi wamba ati. Yazi wamba. Wayo gede ni buka anti asi ah, yazi wamba. Ya tulagira tuziweyo. Ya lagira umuntu waziweyo ni wabawe yazi kwa tambu wazire takati. Mm. Nedda. kati kanzire yo munsozi ejo wali bagwemu tenja eh, eh, kudya mwana wa eh, munno ejo bakolera no munye ku mutwe no munye lako no munye ku mutwe no munye alako nafe banyafe banyega nafe tibatukula bukuzi tibatukula mu mu supermarket nga dole kati wa bagendera munsozi nye munyanja ne walala kati wa basobode kubaka di external force eba tukwatide ku bagenda ekyo tekiwedde nayo mayinti singa singa sina byuma bino omwana nga babadde tebamukutte omwana nga omuwala addakuono junior babadde naye bamukidinapinzi onaabawona anti mbalaba nga batiisa bagana okukiriza nti ebyuma bikoletebasobola anti nga mbatta nedalakikaatinzekankusabekikole kati e abatutawaaboomunsozi ah, ah, ah. omuganda atta timba omuganda okutta timba amala muguli atuleya amagi oba namusibira embuzi kutaati sita nababwe njabatta era mwana kankuboleth american government is telling me okujja famiry yange wano naye nze mbaga disident government eh. eh. my friends in the american government anti bo tebaawula gavumenti enonzibwa okutegeera nti there is a difference between this group and the government this is a sabotafuge tugiyita sabotafuge a group of criminals who take a government fekyetuyambye museveni c party waayo gulumbu eno yatandikibwawo ne batandika ekibiina kya fellowship president museveni n'abayita n'abagamba nti fellowship ebabubi sente mu gavumenti abantu bajja batta turn it into a shink tank abategevu nebakkiriza anti erinnya liyinza okukyuka nayebuno nebusigalayo kakati bono nebusigalanga bukyabba kakati bano si ba museveni era mmwe mbasaasira abagaa nti museveni aveeko museveni bwavaako ate eno gurupu yekwata pawe kati mugiraba oba kyeyagala yanti kyekikubya kadaaga nti there are three factors now you people you don't know mm. one these people control the media in uganda they control all institutions because it is easier to control south korea than controlling north korea a democratic country like uganda is easy to sabotage and infiltrate rwanda is not easy to infiltrate tunuria rwanda tunuria cuba otunulire egundi eh, eh, kana akasaka tono akakuba ethiopia nekajinya olutalo eritria mm. these are cohesive countries nti abantu baabwe babalera nebabayingizamu patriotism america ereka cuba wali kumulirano negende okuba iraq onimutya yenze famiry yange eri cohesive tewali asobola kumpapatwa mu famiry my family is cohesive the hmm. iran the the, the, the singer mm. good the chuba iran iran bajajisula of america why the iran in a democracy nekiriza nebalonda ne president naafako kakati eyo nyangu nyo tu infiltrate uganda nyangu nyo tu infiltrate nti kakati ne rwanda ina democracy e rwanda yeah. president anti kugambi baigira ku genocide Rwanda mwenamini ya balimo kutambulira ko the Israelis have been using holocaust for 70 years you fail to take advantage of the Ruero and Amini's regime to defend yourselves Rwanda can defend these are genociders tukunonyanga ba nazi wanushawa balimo tulina kumutambuliza nsi kati esuubiriri muki kakati nkugamba mm, because it is easy mm, to infiltrate a democratic country kakati balina ssente bagenze ekyankwanzi bakaba ssente bakaba ki why are they fighting kadaga they are fighting kadaga for one thing mm. they fear that they fear that a, a democratic parliament which they don't control kubanga bateekamu ssente abantu ne babakuba mu kalulu ebagula eh, banupu kati waliwonaliwoyowanupu ave masaka jakalazejamukuba akatambi nendevu nena mulindyamu ngeraasuze masaka kikolekazungu nena mulindyamu nonaazijakadde muwambe ekibiina kya bobiwine bembogolozembatebaliddayo nadduka ikalekati eh, eh, ba mwe fulira yabaduka eh, akonga abantu we bali kati ba kwela ono umunazija kadde alingo mufuzi wa pichipicho ya zija kadde ave masaka baga landevu bagala namulindyamu ngamba kuba obutambi lwali basuze masaka talisala lwera bwali bakutte mutukula talisala bukunda azijjakadde oyo azijjakadde oyo azijjakadde ngaavuga pikipiki gyebawa hmm. senteaninkugamba nti what they want is to control parliament why given this case this case is very expensive only the introduction session they were required to pay 30 million dollars they have so far raised 18 they are remaining with a balance of 12. that the the the aka kasajja kagenze wakabaka woman okudegotiating your cent a chinese yabawa millions millions of dollars anti nedda ekiba agaza beba bahati okuleta bi budget ebinene mu parliament there must be a speaker wabwe one atakiriza kuteesa ku keesi eyo nga nebwe bakireeta kyonna kubanga basajja bali abaisisi mm. ne sipiika bamuwako dokumentkubano betulina olaba nga anayinza okubeera waabwe eh. kadaga tajja kubeera eh. waabwe ensoaaubaiza kakati abagala ifo kyakaolanya eh. semujuŋanda nabalala bendabanbakolera ah, ah. nkubuulire hmm. olanya bamudduseeko mm. kyova laba gundi manager yakugamba nti now it is the youth versus if it is a question of youth why does, why does it apply only to tayebwa not nsereko eh, anti luli eh, si eh, if it's a question of youth obujozi bwabo hmm. ah, mbubombi kadaga nono bagende ah, niyo bagambye mmwe mukwate kadaga babawe sanctions yurusa american marines moving on kampala street why these people want to capture state power wano there is no the america you are telling yam informed allies in white house the moment kadaga is removed it will be indicate that these people want to capture power the country nobody will put this country into a band of criminals mbabulit nti nti kadaga amerika ye mukulisa era amerika ye mukulisa anti kwe chikulimia kutagira chiribu echiti mm. nti omulwadde bwa mujja ku chupa afa oba ku oxygen mm. kati bano ba criminals identified criminals kadaga they, they have made a mistake mm. they have refused to be humble and leave the stage bagala kubera mu cabinet how can you say that a minister in Museveni's government has been arrested for uh, selling human organs? Well, that's executive now. It, it's not Kadaga. Eh. Yeah. Kati America baina we batu tunulira. Ni baganti eno system kati ezambulia ku chintu Museveni tabalimu. Tebona Museveni aja kusigala uwan. Kakande bategera nti ate Kadaga na yesi wa member wa mafia. Ni batu nuli yucho na si member wa mafia. Gwalabo shala bamkwatako. mu indictment yoshola mwali anti abali mu indictment seba mali hey, eh, na anze seba mali njayino ze nze seba mali no kwa kakati <laughs> kakati kitegeza aje hmm. myself my car is monitored by satellite I'm an international asset now eh, eh, tamari kakati chenkubulia chirishimu hmm. nti kastoja mufe no tuta noja kwa museveni kia majika wambi baga ba, amerika bayi ingira wano kubanga enensele strategiki tebayinza jikiza kuwambibwa ba mafias kyangu jenje doki tegedde mm. nti i always say the battle between the rapist and the victim is concentrated in one area where the victim wants to protect and where the rapist want to penetrate yes or no bino byonna ebyokunyiga evivi byokuba omuntu aba agonza bugonza olutalo lubeera wamu kakati bano bamafiya baagala bamanyi without a friendly government which they are in charge they will be surrendered to the international community if we are not surrender to the international community mm. they must live here on marundi island uganda already kakati elyo babifuna batya okitegedde e. nti bebataba mu government e. E. government eriko style bawayo echi chimutambale bebataba bebaba mu government nga bebajifuga they will remain here na you already by nga tebagenze mweru anti indictment bana abajawa echo kubiri indictment bajja kudda mu uganda balimeremu baba wose sorry eh baba wose baba tega nokubamanya baba omuyiki babakoze hmm. babakoze akakodyo ka ntagali ntagali kasita yakkiriza ne mumawulize tukola apology nze waliowuliddeko nti kimenyewo the moment you make an apology anti nkubuulira eh. ate obusumba ate guno gwe yakola gwa busumba eh. eh. yalondamu endiga emu nagyebagala <laughs> ate ntagali gwe kankubulire ntagali talinga ffe hmm. ntagali amaze okutunda ebintu ebyo byonna biweddewo ekikazi nga kimu black america black america batamutte singa ekikazi yakiyita nakibeta ente omutwe <laughs> ba waliwo yalitegedde nti nti omusumba yattidde omukazi mulungi ababaziika okumpi black america binkutte a black america has no sort of so, solutions to kill if you cannot kill yourself you will end up a serial killer gwe omukuba ennyondo mu mutwe nofuluma naye kikati kimaze omutunza ebintu byonna kakati omusajja asaba miliyoni ebi tayinza kufuna mirundi ebiri bwoba omusajja agala miliyoni bitaano fe tukkiriza ozisonda naye omukazi abeere wantagali ntagali eh, gabwawasa omu abeeko gwamuwa naye no taddayo <laughs> fe tukkiriza tukkiriza naye omusajja fetuzisonde eh, ah, naye tayinza kufuna bibiri tayinza kufuna mukazi ati ne miliyoni bitaano so alondeko eh bwawe kubaka kata inogena mu court intakati has proved the guilty when you go to court bakwe million bakwe sent singi bisatu kati afula singi bisatu then you you serve for civil nti yamonone ya chinga bali bonna kuba naita ta, naita faili ga for for gun bombi omkazi no musajja ba black mirror we go to say i'm divorcing my chi I'm reversing my wife kakati nedda omusajja fabamanya ekizibu ekyo abamanya ekizibu ekyo ekyo e, okusemererwa <laughs> fa abantu abamanya obuntu nga ne yesu yakanti atakikolanga kakanyuka ejjinja basajja bakulu be basooka okusambula obwana bwo ne busigalawo nga buseka fa abamanya ekizibu ekyo katuyambe entagali kakati fe katukuŋŋanya miliyoni ebyo nza kakade kange wekali ezo e, eh! kuwayo nina neba nangi eh, omukazi tumugule kati ntagali yenga amazo mugula mutadde wali kakati abemu kufa abasonze gwamuwa kwaye tasobola kubeera nabakazi babiri tobaba ediiru nga nungi naye woona otaddayo tayinza kufuna ebiri kakati nkugamba nti ti icc yaluwalinga bano ntutwa era namuwuliranga this stupid case this stupid case of the icc kakati babakwatiddeyo that's why they are eh, eh, nkugami one they must be in charge of the country like eh, uhuru and ruto hmm. they were not they were never friends uhuru yaina ekito ekibina kye kyaba kikuyunga bakiyita munguki nga kitema abamawanga amalala ne ruto nga naye ayina ekibiina kye jesi la muzeeyi nakyo nga kitema abakikuyu mu lifutivale kyovulaba president museveni yabagamba ti if these two younger people have realized their mistakes and are now working together why do you indict them bombi balina ebibinja ebitta abantu mm. kakati batu ekiseera ne bategeera ti the only person who cannot take us to Hague is we ourselves that was the bond now that uh, uhuru yetachari kuluturizo baya ukana because the bond between uh, Uhuru and Raira and uh, Uhuru and, and, Ruto. and Ruto was who we are the only ones who cannot take ourselves to Hague kakati Uhuru afuna umukisha president wa America mutamu yese mbayo achara kei wabwe wadaba mzalino wa America hmm. it, could not, it could not only uh, fail on Obama kati abazungu ngabwe babala bagamba ba nti obama ayina okujjako ewaabwe naye gwetojja mwaniriza yowaindited olina omusaayi gw'abantu this is why uhuru humbled himself and went to heg uhuru has more money than these people who are hiding in serena because when you humble yourself society etakubeerako humble yourself when you face a problem humble yourself kakati ye ne bamwijjamu ayanirizaani era obama yagamba nti yagamba layira kuba baali baagala omujaluwo ngaali mu america nomujalu wafuge ku kenya hmm. era bakubuuza bayita baprofesa ba political science abatali bammwe nebababuuza why do luos perform wero outside kenya obote iseruwo obasanjo iseruwo hmm. abo bonna baluwo abo bobasanjibwa naba south sudan bani is a successful person abaluwo badokita bamaanyi nnyo bamawo baluwo mawo muluwo ne kabaka waabwe naye ali kigonde ono paramount chief kabaka aliyeri kakati nebabagamba infact this one applies to baganda babagamba nti it, it applies to baganda you will see successful baganda in the religion successful baganda in the business but you don't have successful baganda in the politics why abasoma political science baprofesa political science babagamba nti eruo outside kenya is free thats why he, is, he performs well eruo in kenya is under the total amupit of the raila family nti mmwe omusuubuzi abeera free kabaka tamuwandikira baluwa obakatikiro nti oyo muguze ebbanja andagidde aa ah, ah, oyo muwole uh -huh. nti nalagira bukenye wa UNEB nti abana ba masomero ga Buganda kayite mm. that is a film Uganda amasomero akateke uh, uh, yes. is a film Uganda that's why this film Uganda is operate professional when it comes to politics wekiti wa makubu yo aita ababaka ba, ngo itani ani ko anonyeza akalu ned wekiti ba ngo itani bakaba nonyeza maisha ko bwa Buganda bebagula sente bebagula sente kati yeteka u e, azanya akabadi akalu manya akabadi kazanya mzena bagamba nti munoge mwanyi emyufu mbwe yalagira abaganda balonde bano naye omwana atava mububadi omwana atava mububadi mbwono ono amuyita amuwe sente abaganda banyigalwa nyanja simumusoose owamaje ava mufamiry gye bamanyi ejoze buli wamu nalumba enyanja gwemukasa gwemukasa wenyanja nolumba nyanja nokuba mato gabantu nokuba mwombo mu 7 if mu 7 is today aganda bonda bali kunyanja if mu 7 is today do you know the multiply effect abaganda baga nti mutu jozi bagundi e- e muli wa jozi kakati mwagana natukwasa ee eh, mwagana natukwasa mumpale za mwe mwagana natukwasa mumpale za mwe tuwewete kamanya enyanja jyosanze weleke victoria banka nojirumba nojitabala no president museveni se oh. awulira oh. Eh. singa museveni ayita abavubi oba nagendayo hell be overwhelmed by the number of widows hell be overwhelmed by the number of orphanes soldiers have taken over abavubis wives kubaka kati atebo bebatunda nti omuganda ayinza okuwa kalulu nogenda mulwera nogenda mulwera olwera ne baluwamba njagala ombuulize omuchere gw'abachina ogwo ani yali agulabye ku mauledi mu lwera abachina baba four series liva katonga gumaze emyaka n'emyaka what you don't know amafuta agava muki bayodde omusenyi bagumazeewo wano abachina mumanyi abachina ekibabeeza mu nsaalo nsonzi kyobala omukazi olubuto ali ebbumba ayani abachina batutta ensonzi zonna bajaze baguza ati tubadde ffe tuzirya anti kubulidde ekibeerawo kaka kyegubulya kyeggamba jo am happy i was talking to um, a research about sugar cane and about agriculture and i told him about agriculture nti problemu ya museveni eriemu the independent leaders did not tamper with agriculture they knew agriculture did not require educated people uh, and it was the largest employer what those people did like i mean to create parastatus a lint marketing board coffee marketing board no one okulangere beye mwanyi immediately chonuka kutu ku power ya increasing beye mwanyi obate na amugamba nti okute ku reserves to boost coffee production what if the reserves are depleted what are you going to do yenga beni chono kagama nti mubawe beni nene balime nebuwe negwa nge mitichi chari u tinahinga fetuji protecting kati ye museveni ya gama nti modernize agriculture na design bionani babi mubiramu this is a problem uh, auntie, baba, he mbele. wanted to transform the modernize agriculture na ye mkabayi namba suma bere ya loza bubi ye chari kitufa ndi kukamu a mafia uses mm. a eh, government good policy for his advantage obi musabani ye musajja ayina ideas ennungi ezisayambye eggwangali mm. because he doesn't have disciples kakati nze nkugamba ti ndisipekitenga nnyo eminese serwadda why tapapa tapapa serwadda tapapa muvuzi sirole senyonga yagabanga obuwunga nagaba nga bifanagana byefananyiza ebiva mu national task force kati agaba biriwa eh, eh, lwaki national task force bwe yaggalawo abalokola abaali bamuwa tebakyamuwa kati senyonga avuma banne buli lunaku yaawunya nnyo nga bamukubye abiriwa nedda e, e, biriwa byeyagabanga biriwa wotegerera omwana nga takyagula kabalagala ku ssomero kitaawe ekooti e, abagiwanise waggulu watatuukamu abaddabba <laughs> anti kuliwa ah, tekukoma kutya abalokola ekkanisa yagiggala where is the food senyonga kan be arrested because yatumuvunana yabijanga bwaya yatunda ebintu yajanga ebintu munnationa tuba akalolo okulutu ate mwana kamba buli <laughs> nkugambye tekati abo naba akalolo okulutu bannaddiini bani bagenda kufiiramu kalolo okulutu advance stupid argument naye mmanyi bali under pressure if you write a book Yeah, you can, me, I cannot defend any defendable things. I'm like, never, never, never, government. I don't know what you're saying. I don't know what you're saying. if uganda is not peaceful why do you have refugees why do we why do refugees run for, to, to, to, to that's applied only in the Ruero war where the peasants knew that the soldiers would kill them and they went with the rebels the rebels that's clear but let me ask Karolo Kuruto, with all of the experience and education she is now putting it to rubbish the garbage where do you have refugees who come to Uganda why do we where where do these refugees come because you compare those refugees where they come from to your country eh, eh, by saying to refugees hanchi eh. baje kubange ni wasinga the country ah, ah. abaje no bale omukazi gwe bakuva ngaba mukuba ayezo kuingira mu nyumba ya rapist this one is instant the other one can is negotiable abasudan aba, aba abayigira wano mu southern uganda ne bajja bava ku boda kakati kankubuli museveni bwe yajja mu buyinza we had peace we celebrated the peace did this stop people from into learning to, to seek refugee into southern sudan where were fierce bite, of, of, of, battles anti nga niwo abasi walungi eh, kinkubulira eh. nti refugee mubabbira mu sente mwatuza igundi refugee co international refugee conference raising one billion mwazi benkera nemucha obunaka nemuchisenyi nemugoba omunyambi kalolo kulutu sudulai kan envelope you work in prime minister's office where you are using refugees to get money you cannot use a measurement we had refugees from kenya in 2007 do we, have, do we again have refugees from kenya uh, uh, you would talk but, about but, but, tourists you would say because we are peaceful we have but refugees we have but we have war why do you have a Kenyan a Congolese a Rwandese mubano abibafu nana mubadde badi ba refugees ni babaluwa linga intro trap mwagala tulirocate inti ye nani wakite musiri kako kalolo okulutu why don't you preserve your head yeah, yeah preserve, preserve the mind for e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, you give it too nkugambye you cannot use refugees elefiji once you say ah kugamba mm. mukagundi yanobedde wa mwanyina nga tubuza mwanyina mm. hatu nje kusanga ati ya kubanyo kuchino tuuza ya nchi nkubulira hey. Eh. nti once you say mm. that we are using refugees as a measurement for peace you are wrong Tamali. because Uganda was peaceful mm. nitu celebrating a peace this did not stop people from West Nile mm. the, who were targeted when ba refugees mbako na musente mm. ba refugees ba manjiti mugenda bata wanatamali uh, tuina ba refugees yeah. ba jaruwaji yeah. bebo kuboda Uh, do you say do we have Tanzanian refugees here? Uh, do we have Rwandese refugees here uh, in the recent time? Ngomusaji agala ne border So you cannot use. So banoba vawa. Anti nkubori these are close to the border. Ntiti tokola measurement and because you have refugees then you are in peace. dontu ya tukisobola kakati tuina mimi nikuvulide chenkuvulira nti don't say don't use barometer oli akwisa eh ba refugees of yes. kugira kati tumujeo cheyo mujeo yembe tulirina yoga you say mm. tourists tourists we have more tourists Yes, but refugees, a man can a woman can run away from a battling woman is a rapist. Anonya kuduka. anonya kuona kadi tamale that one don't use it wetucho sa narrative eh ne tuka tuina ba tourists eh kachulu abade bagamba nti wali mirembe aha if you use people if you use people travel bans tebana gana ko america nti mujja mu uganda echo tuchita travel warning bano bali ko travel ban anacho tebakitegera kuba tebasoma logic aba America bakola statement bili fundamental we shall work with the people of Uganda did they mention government of Uganda nenda bulijira bagamba people of Uganda ndira mukazi baganti nasigaza kubana banga akaboze tewaba anti tamali ne baba gamba anybody who undermines eh. present continuous anybody who undermines democracy present continuous super citizens anybody who undermines ojo kulaba kakati kububwe ya bwaba ya kala kulaba uwinye dola agende kwa American Embassy ngayagala yoji bwana bwana mm, mm. Eh, abaganda bagamba nti embaga zantama nga talina byakwambala <laughs> nagenda mu amerika omuamerika bwabeera mu eh, nze walabyeko nga nze ntute aseti zange wa igigi nagenda okubuuzayo okulingizayo nga ne badivisors nabo <laughs> Uh-uh, uh-uh, era <laughs> eyange eyange enagituteyo eh, eh. kakati nga bwenagitute nemandi gikuonamu omwayi bwobeera nomumerika mu passipoti oba omaze kati nje anti anfunanaki uh-uh, etteeka lya uganda ligambirawo omuntu nti asisira oziteeka onulaine where is the law liriyuddawo etteeka lya uganda tulina lukyamuzi kase aige kitalagira bagobe you go to the high court bachuse ba, ba teka eteka lya chuse leadership court jibalonjize echo kusatu is the ulira no is the aigigiz office fully constituted mubera mbameka <laughs> andi ejo kiri kukuki echo ngale tikola eh, eh, byebakola tibiri iyo eh, bana abasajja bayina amagezi gotalabanga how can you explain the fact that mm. you don't have a fully constituted human rights commission under rampant human rights violations chikutegeza nti mafia in eh, eh, a state capture yejirina mpeza msobe da chakora chuan eh alieka anti kiti akora alina angi nomu fuke gwanga mkuma alina angi need that amani kugambi abantu abama nyiru abama nyiru gunda institutionalization is ayevale egunde ono professor ni kutesa bebamanyi kati embeera eriwo oba oyambuze nanga nti tamali olvesudde ndwakyala bange ate kuteesa ntegeera nti kakati no uh, uh, uh, wehave international isolation ani agimanyi naye kuteesa yenyini naye ali isolated aa ah, ah. mm. sinize obuweesi gwa nagomola ye yamenya ngalo naye bano ate kyebakoze nti anda bano abaana bononye nnyo museveni nti anda musevenis government a minister can contemplate bringing a bill in cabinet finally to, to table it to parliament nti regulate the killing of people and extracting their organs bwagambye mbu if the trade is bad how where did the kabaka get a kidney he must have got it from a human being nikyogere nikyogere nikyogere basajja mwe kankikube kanchukube babalie nga chapati kanchukube eh, byo mayo gedde nga mayo gedda kabaka balezi mwe kamba be kamba be abaganda babalie nga chapati njagala kubira eh, eh, haka amba kubira hati bubagambi if this is a bad trade of exporting organs how where did the kabaka get your kidney kabaka chi nkakubi mbakubi nga mwokira abaganda babalie nga chapati abaganda babalie nga chapati so chapati geza chi echo che bafayirinje bafayirinje ka defense naye bulijjo tamari anti donation bulijjo bya bantu yes donation but this killing oyo mwana omwana oyo mwana oyo mwana anti but bombo no jikita bachita bachibala to no mwana wenna akulebe kuva kwatanga sokola no bwongo walabye konga akula serious am investigating nayo kuno akuno tikomeze gwanga lino nenna kalema abakazi bali aba nenda nabati komeze kuwanga lino nze tamari bati komeze kuwanga lino bati komeze kuwanga lino nze tamari na kana kani vision kana kisa yafu deyo kana kisa yafu deyo kana kisa yafu deyo ate muli wendo otabu enti wangi ndabu mudambo kwa musa jali mu magete sine une ovulo gubabe sense omutwe e kakiri ku famu ili au unga kakiri ne muli wendo otabu enti ndabu mudambo ulo tachibujoka ndabu mudambo ulo neva kan ndabu ate muli wendo otante ntero bilaba ndabu mudambo guli mu magete sine gamu butusi nga guli musai kufamu eka kilikiri yao <laughs> naye kukuba bantu kubonona nabangambanga the politics is numbers politics is alliances kakati onabadagaro kwa president bwafudde one of the organic cases the, the fruits of the organic cases Chagurani. is that the battle over gund obusika ya reduces chakurenya bamkwati de nenza wemba tendera bana mwe nodya omusajja nga mirundi nomugoba ku mulimu kakadde bwenalimvayo nagamba pulezidenti nti nabusajja abatwala ekifo kyange nanyini buyinza nagaana na okubera omuko obulamu bwe bwonna mm. afaanana bakodomi ba saddamu mm. ate yawula setawuse na maka ge mm. nagaana natekawo kati yakitutte hmm, eh, kakati nabasayi bwatwala ekifo nze mbanfunye nze sikyadda mu gavumenti nze nagenda ewaffe munsibulyaneregamu eh, yenna mukyemuba eh, mukola sente zange 5 billioni museeka kwakanakawo nemugigala omuyika kati nze kyebagala okunzitira hmm. they think that I was the whistleblower. No. You dealt with stupid people. Chairman were very stupid. Mu meeting, but what we mu meeting, a person who is known with a unique voice, ngabi dandisari, tayogera. Because we don't trust all of these people. Two, it was very attractive. Ni hivyo watu la mu meeting, amanyaga buwa gogera. a business but you are very attractive that's why on on achimanyi ayina ebizimba ayina hoteli ayina ki ani batakoma ku ekyo kyokka dear method of operation buli wemugenda okubba ssente nemugoba nasale nemumusibisa mu kkomera nemukwata kuwatudde nemubba ssente nemusibisa mu kkomera ne nemukwata gundi kivumbi omusajja abakoledde permanent secretary nti yaguze kitwaire ekigundi si kya million sanvu nga bakitundawo omulimu nemugutwala olepinga atya omukazi n'omutta mwagadde okutta omwana wange mwagadde okmukuby omwana wange nti waddangolingi 5 billioni you are dangling five feet. Which is mine, the market of was Mazumu Jesus Sema. When Batusiza, Nezo Mazuquati, Kankuri. From Uganda, Tina, it became Bobisat, Bibasano Kutegir. To you know Kutegir again. Okutegir again means that you had a problem with another person. A simple one. Bako ni mutegeragana, mukazi wumundi. Na ye ni mukutegeragana. Umukazi umugiza agamba. nti ndeka amuwa ekyebbeere obusungu bukakkane n'omusajja agamba namukazi namukubye nnyo kwadde mwenge ani anagendayo omukazi omukazi sayagala kulabako mutumeyo mulamu we gundi ah, bano bajoozi obujoozi ah, bwebawunya ne mu nyuma ekyokubiri ah, fe abaganda tugamba ngaojjeko okutegeeragana okuliwa okuliwa means yagiri nti wali azamanya esente zange oba wanzizaako omusango simpe era guba mutono tukiyita kuliwa netubeera n'okutegula okutegula minizi mwattayo omuntu bamuyina kyemwakolayo when the two okutegula and okuliwa you don't see each other and my situation is okutegula kuba nagenda mu nsozi sibalabako itizafu tabali nga natizeri nzisumuludde nentula naabo abo abaana abo nembatula bamubeti as the agitating omukufaafa bwotulanabo katiotulanabo eh. era siyinza ejogo eh, eh, lyabwe mbuntulenomu kale mpale president Museveni ya meetings be let me tell you the people who are causing a trouble in this government don't go to chankwanzi Honorable Anita Mongo. Antika ngobolize. Mulikite mwabade mulira wakati. Antika ngobolize. Eh. Hey. Nze bonna mikwano gyange. kataka yajja nandaba musumba oyo hmm. yajja nalaba maama hmm. naye musumba mugamba nti bano bakozesa bagenda kusulaokulabayajjanewinikiza eh, gundi eh, yajja eh, ani namulisa ne gundi nani era maama mugamba tibabagaa nti nvuma abantu ngaabo bajja ne bakulaba nvuma babbi ogundi lumumba yamutwalira bulange kinene era eh, nti gyebagenda anti nti kati mbadde maze omwezi mulamba yandaivatinga maama hmm. sigendayo osinza mujemera kati bagendayo ne bamufidinga ye buli omu omuganda we nokuva katikiro katikiro mulinako olugamba amanyi wamala akibisobokalinali wamala ye muganda we that one i know eh. eh. tewagendanga wa jjajja kyamira okuvuga eggaali nga liyo ne jjajja simasitiani ekamaggwa aba uyu oh, close relative we kakati kalidinali yetu mwongera <laughs> kula ati kalidinali si mubi aha eh ande nsereko mwana wa mwanyi naze nsereko chi ono wa mkampala eh nsereko muhammadi muhammad mm nzele nzele kumama we oliko jia eh nsereko mwana wa mwanyo katuntu mm tulibaru gani abdu abdu habu duka tutu wabu kweri hey. munga techi mama anti chimuli mm. abalabe bali balu unji nyo nga bawaba siramu wabali prominenti ila kitange yakola yakola chama nyinyo na amu jayo katuntu wa kuitatia eh, anti katuntu wa mama ufu ya fumiru wae mwe mwita abato ila mm. katuntu ya sikira panjinas eh. hii hii ne katuntu mida kuru gani hii hani umlala ila mpita mtuo wangu unu lupu wago kitawe mu hamudu mirundi wange yeyiwana mirundi lord mayor engabula eh, na kampala ne aine fitina oba yava bukojja ayagala bahamu anene fitina e, eh, lukwago tayagala hamu alabika eh, nambozo ya muingiza mu mutima omuli ye nambozo romina ko rwanda andinga bagala banyiga abantu abadipya banyiga abantu ngaba gagabo baba wesente nebabakuba nebabakuba nebabakuba nebabakuba mwenga temukimanyi naye omugagga tayinza kukwata sente ziwa opposition no naye mugezi ani omulala muganda teri mugagga wano <laughs> eh, nyoogwago eh. eh. mutani wange era kasawulya nti kojja bano bahaamu haamu uh, uh, si kampala tetulabidde kampala uh, um, taata waffe omukuza gwe yatulekera hmm. e, mukulu wa haji sega wa zarahamu anti nze gyonzize yonna mbadde eh. nkowooza ekifaananyi kye bakubyekakati eh, kuga nti nze amufrindi to everybody bano kye baliko kiri kimu hmm. nti bwetulya ekifaananyi ekyo olaba tenti za loogi twali mukusabira baana bakibuule abalungu abaafa kakati abantu bangi bajja ne bambuuza two why are they concentrating on this woman is tells you kadaga is going to win atenja kuba kadaga olukuba singa kiza baka uh, gundi gundi solution kadaga shouldn't take an appointment they want to capture all institutions where do you find the country which does not have a full fledged IGG's office. Whatever the IGG is doing is illegal. Ochimenti, bubari babatuwala mkachiko ka parliament kuchogamu. Bagama, the IGG's office is not fully constituted. It must have three people, a, eh, a, eh, an IGG and two deputies. So, mtuzangu, where are nebagudamu ogwokubiriyes eh, hmm. nebagudamu ogwokubiri era nebamaintaininga kati mwekyemba mbeewunya bamusumba abo nze mmanyi nemiting ezatulange wakategerenga nazikubye bati mama dosnt want eh, eh, kadaga bati balieku kanot defeat kadaga nga nabyo bakubiddemwe badduka naye nze sibafaanana hmm. i will never surrender a uganda nitw european bo bati ekyagala babanzite but yambu evidence yenina nja jiwayo i have not talked to the international criminal court and i will never talk to it to surrender ugandan how can you surrender 32 people ugandans by your families make ndi abana balibera safe mu mutabiro woza ako nga mujoga mu abantu ku mitwe namba nyala ko tamuloza future yabana bamwe na bazukuru ndi abantu betu joga bano tuende ku mitwe tumanyala ko baje kubera nafu kati walani kitu atizimi you now have the key batagala batagala butagala butagala butagala butudde ate okuvalemu agenze anko samu n'abafubutula president n'abafubutula bwatudde mbu tugenda kuwabira anko samu ewagundi yamufuga mpisa zammwe profesa yagamba omuvuuka nti obunya obunya ejjoogo mulazigwa obunya mukakkaneko waliwo kalina omuntu ogo kalinga ebuloka kagala kulemera mu gavumenti how can museveni put you in government kuba bagenda backward negatafu bwe bamukola sasule nyonyi tukusonyiwe bweyagi sasule tebamukwata kati tegamba ono omukazi kino ekintu kigwerawa otukanga ate mbakanga kiisa um, um, mbagambye the mafias the mafias invested in one person who would be to protect themselves to have a president america cannot allow, allow such a, a government of criminals omuntu watira abantu atunde organize nabaga nti omuntu agula milioni imwe ya dola tusigala wano atusigala wano mumu atugamba ngona afuse president ameriko lukwa ina ibagala wano hey. beba tu disorganizing atiba disi beba tu teyo beba tu disorganizing ah, ah, ah, ah. hadika kato tu disorganizing hey. disorganizing gaga mesi ya tia ah, bibi ya bulimba omumerika alinga musiguze alinga na nyini nyumba amerika is a randy road once you see a randy road asking your wife for kabozi you know you are in arrears teri landi rodi akwana nanyini mupangisa winga asasula bulungi ngota ndiko kutuma yu mundu you hosted two american presidents you hosted two pops you hosted the queen you hosted the south, the south korean president paka is in prison mm. you hosted the senators president wa north korea ya jawon how many people if you have been hosting in your house bishops cardinals museveni ajja ewuwo